je vais avancer un peu, sinon, sinon je suis pas en train de jouer quoi. Il n'y a pas tellement de protection ici. Ok. droite. Ok, on en avait un juste derrière ce camion là